正在参加《青春环游记》的周深，最近有点忙，一边忙着录节目，一边忙着道歉。大家好，欢迎来到我的频道。如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧。身为重症脸盲患者，又一直醉心于音乐，他在节目中既认不出铁憨憨张雨绮，也认不出鸡圈大佬万茜。这个夏天。 二人凭借《乘风破浪的姐姐》再度翻红，圈粉无数，也难怪周深求生欲满满，第一时间诚恳道歉。两位浪姐也欣然接受了周深的道歉，并可爱互动，实为娱乐圈互相捧台的一段佳话。可在最新一期的《青春环游记》中，周深谈及参加节目后的感想，潸然泪下。在他诚恳道歉的背后。 积压了怎样的情绪，又隐藏了多少人生故事？非常心疼周深，只有在深夜痛哭过的人，才会一直活得这么小心翼翼。在这期节目中，周深首次袒露心声：从小到大，没有那么多人说过比较喜欢我，或者说，我不是一个讨人喜欢的人。此话一出，贾玲、郎朗等人都有些吃惊，只有杨迪说了一句：“我能理解。” 歌声独特，舞台上光芒万丈，私下个性活泼可爱的周深，怎么会没有人喜欢？是的，成名之前的周深，因为声音独特，他的成长之路远比一般人辛苦。一九九二年出生的周深，因为父母在外打工，他和姐姐很早就成为了留守儿童。后来，周深的父母从广州打工归来，一家人搬到贵阳居住。 小学里的音乐老师发现周深无论唱什么声部都不会跑调，因此特意把他招进了合唱团。这是他头一次被人发现音乐上的天赋。当时，合唱团经常去参加贵阳市举办的合唱比赛，由周深领唱的歌曲都拿到了第一名。那是少有的能让周深到现在提起时都感到无比骄傲的时光。好景不长，随着年龄增长。 变声期来临，周深一直停留在童年的声线，成为了他的原罪。有些学生当面就对他指指点点，或者讥讽“不男不女”这样伤人的话，令周深陷入了前所未有的痛苦之中。初中整整三年，周深没有在公共场合唱过一首歌，他甚至急得天天在家捏嗓子，希望可以让声音变得雄厚一点，可收效甚微。 还留下了后遗症，直到现在，他说话仍习惯性的压低嗓子，只有在真正开怀大笑时，才会发出他未经伪装的声音。青春期的这段灰色经历，严重影响了周深的一生。即使成名之后，他仍然没有走出不自信、不敢大声说话的心理阴影。周深表示：“人一多，我就不敢说话，生怕我在外面说了什么话。” 引起别人的不开心。回想周深参加过的《歌手》《当打之年》《蒙面唱将猜猜猜》等节目，只有在熟悉的人面前，他才会露出孩子般肆无忌惮的笑容。如果节目嘉宾来的很多，他基本上就悄悄躲在角落里。就连参加《青春环游记》，也要有贾玲、杨迪等人在身边，他才能感觉到轻松。每次录《青春环游记》都好累。 我很喜欢大家，但又怕自己太喜欢大家。周深的这番话乍听起来有些拗口，但潜台词就是我忍受不了与熟悉的朋友分离时，那种心被拉扯的痛苦，所以宁愿做一个冰冷的人。没有相聚，自然就谈不上别离。这时，贾玲的一番话给了周深很大的温暖。不管你有多喜欢我，我都不会让你失望的。 千万别怕太喜欢我们，感觉这时流着眼泪的周深，弱小中却带着坚强和希望，就像一只背着壳的蜗牛，正勇敢的一点点把触角伸出壳外，去感受阳光雨露，去体会微风花香。我没有那么大的目标，是一个很容易满足的人。我只有一个愿望，就是当我站在台上唱歌的时候，会有人愿意听。作为一名歌手。 周深的愿望很朴实，很简单，甚至透露着一丝卑微。优秀如他，还固执地认为，很少有人喜欢他，喜欢他的声音，喜欢他的表演。所以，对于粉丝寄来的卡片和信，他每一张都看过，而且能记得哪一部分是谁写的，写了什么。粉丝送的零食，他宁愿放坏掉，也不舍得吃。有媒体采访。 问他最想对歌迷说什么话，周深回答说：“他们都喜欢叫我小太阳，觉得我给他们传递阳光。但更多时候，他们才是我的太阳。在我结束演出，一个人回到房间，或者遇到一些不开心的事情的时候，我都会打开微博去看他们的评论或者是私信。那一刻，心里的温暖，要比自己给他们的温暖更多。” 周深说：“现在登台表演仍然会紧张，但原因却是歌迷，因为我怕听到那首歌，你们会觉得哎呀。”周深这次没有好好唱，在乎别人太多，关心自己太少，这是周深的温柔之处，也是他活得太累的根源。高晓松称赞周深是一个人的唱诗班，他的声音天生适合歌唱生命，歌唱他的美好与灰暗。 无常与确信，歌唱一世的梦想，散落的时光。二零一七年十一月，周深发行了一张由高晓松监制、隐约担任制作人的专辑。高晓松还将一首珍藏多年的《蓝色降落伞》拿给周深演唱，对于他的喜爱之情可谓难以言表。关于为什么一定要帮周深出这张专辑，高晓松解释说，周深有自己的经纪公司。 但我们这伙人都不在他的经纪公司或者唱片公司里，为他出专辑，完全是出于喜欢。我自己花钱来投资一张我喜欢的歌手的唱片，这一辈子只有三次，前两次是二十年前，那两个人是小柯和朴树。专辑录制完成后，制作人隐约对周深说：“唱歌是你的使命，我们看见你一点点进步，很为你骄傲。” 周深听后泪流满面，很难想象，如果我没遇到高晓松老师他们，可能会有截然不同的人生轨迹。而大鱼也是因为遇到他们，我才有机会演唱。在高晓松四十七岁生日当天，周深在微博上送去了祝福和感谢，谢谢高老师一直以来对我的帮助，从一开始到现在。 我甚至自己都不明白，您这么尽心尽力、不求回报地帮我这个新人，您随时都可以找人气高的人合作，但是您选择了我，不厌其烦地在录音棚教我，不放弃我，真心很感激您辛苦为我做的所有事情，对我的好。希望我不会让您失望。周深能够结识高晓松，其实是那英介绍的。据周深自己回忆，有一天。 娜姐突然拉了个群，群里有个人叫高晓松。娜姐发语音说：“周深，这是高晓松老师，他有首歌想找你唱。”我立马丢下手机，捶床捶窗，太激动了。后来他写了首《玫瑰与小鹿》给我，熟了后，我又认识了隐约和钱雷，这才有了大鱼。二零一四年，周深在中国好声音第三季时。 被导师那英哭着淘汰，周深被公认为是那届最大的一株。这件事也成为无数网友黑那英的动力。而在中国新歌声第二季中，周深作为那英组学员郭庆的帮唱嘉宾突然现身，二人演绎的《大鱼》不仅红遍网络，还让十七岁的郭庆爆冷成为那英组冠军。弹幕里“神助攻”“神辅助”“史上最完美的合唱对象”刷了满屏。 在那之前，周深根本没想过可以重新站上《好声音》的舞台。节目播出后，他通过微信表达了对那英的感激之情。我平时也会和那姐微信聊天，但我是唯一一次主动送上鸡汤，就是看完帮唱后，特别矫情的发了一长段话，表示对她的感谢。至于那英，只潇洒的回了四个字：“好好加油。” 谈及导师那英，周深直言她很随和，就像姐姐，真的非常关心我。可能因为她是东北人吧，特别幽默，特别亲近，也特别喜欢笑。大家不知道我们和导师平常是如何相处，也不知道导师们私底下是什么样子。我比较困惑的是，网上黑娜姐成瘾，我觉得她就是太真实，有些话才会被观众放大去想。 娜姐对我来说是重要的人，因为她我才走上这条路。她既是我的伯乐，也是帮助我的老师。带着无数粉丝的支持，有着很多老师的帮助，加上自身的不断努力，现在的周深笑容越来越多。更重要的是，喜欢他的人也越来越多。七月十九日晚，第二十七届东方风云榜音乐盛典在上海举办，周深一人斩获传媒推荐大奖。 年度影视剧歌手奖以及十大金曲奖歌曲随风三大奖项，粉丝们为了庆祝他获奖，还专门准备了一份特殊的礼物——一碗米饭，寓意生米煮成熟饭。周深笑颜还有另一层寓意：我们永远粘在一起。这样温暖又细心的周深，怎么可能不爱？经历过生活的百般风浪，周深犹如一颗被不断打磨的钻石，终于爆发出独属于自己的璀璨光芒。 天赋如此，外合机遇，我坚信他注定要成为这样一颗钻石，镶嵌于中国流行音乐史上的皇冠之上。加油，卡布勒！你喜欢周深吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。